¿Cuál es su nombre? Me llamo Julio Barriga Cabeza. ¿Cuántos años tiene? Tengo 59 años de edad. ¿De dónde es? He nacido en Chuquisaca, pero de inmediato me trasladé a Tarija. Siempre he vivido en Tarija. ¿A qué se dedica? Bueno, he sido peón de albañil, pinto casas. ¿Ahora es poeta, pero? Sí, soy poeta, supongo que soy poeta, escribo. ¿Hace cuánto tiempo es poeta? Desde chiquitito ya era poeta. Ahora mi compañero va a seguir la entrevista. Dale. Bueno, ¿por qué se, por se volvió poeta? Por, porque me gustan mucho las palabras, me gustaban las palabras. ¿Cuántos libros o poesías has escrito? Bueno, he, escrito, ya voy por los cuatro o cinco libros de poesía. Son libros chiquititos. ¿Qué era antes de ser poeta? No me puedo acordar qué era antes de ser poeta, no, no me puedo imaginar qué era antes de ser poeta siempre, me parece que siempre he sido poeta o he querido ser poeta. ¿Por qué dejó de ser albañil? he dejado de ser albañil porque ya no me acompañan mucho las fuerzas. Para ser albañil hay que ser fuerzudo, hay que trabajar, hay que bajar las cosas de cemento del camión, etc. Ahora, ¿cómo se siente con su trabajo? Me siento muy satisfecho. En este momento en particular me siento muy feliz aquí en el matadero. Me hace sentir como si yo fuera un poeta, de verdad. Las Ayer ha habido una, una lectura, he leído unas cosas. Es poeta. Gracias. ¿Se siente orgulloso de ser poeta? Sí, me siento orgulloso. A veces me siento triste de ser poeta. A veces también estoy muy cansado de... ¿Cómo se siente con su... Ah, perdón, ya le... Gracias, ahora mi amiga va a Gracias a pesar de donar su riñón ¿se siente bien? Sí, me siento bien. En las mañanas estoy un poco frito, pero después me siento bien. <laughs> ¿Cómo es en su barrio? En mi barrio, en mi barrio hay gente que no me quiere, pero también hay gente que me quiere. Hay gente que piensa que soy una persona un molesta, pero hay gente que me quiere en mi barrio, Solo me en mi barrio, viví desde pequeño. ¿Por qué se fue a Chuquisaca? Eh, ¿Por qué me vine de Chuquisaca? Bueno, mi madre era profesora, entonces ella. Yo nací en Chuquisaca, pero de inmediato me mandaron a Tari. Sí, les quiero agradecer muchísimo como dice Cristo, los niños son la sal de la tierra. A ustedes, a ustedes. a